Iba caminando, comiendo manzana, pisé una banana y a la mierda me fui. Ay, hija de puta que fue la banana, la concha su hermana que iba primerito.